え緊張しますね <laughs> じゃあとりあえずインカムセットしようかあはい 二ヶ月ぶり <laughs> どうだ不安だろうそりゃ不安でしょうよでもまあ足つきは良好だね足つきは良好デッうんなんだっけニュートラル一緒に入っ入ってないこれギアポジついてないんだっけちょっとだけクラッチ離してみ ああなるほどねうんそうねそうね発信の感覚つかんだ方がいいねおお懐かしいおお怖えこれ行動でんだぜそうだよええな <laughs> 緊張してる るっていうか不安緊張じゃなくて不安 <laughs> 多少ねミラーうんミラーミラーミラーミラー合ってるああミラーミラー合ってない <laughs> これ1時間後だと出るの <laughs> まあしょうがないよね左に出て、うん、でちょこっと走って一旦コンビニ寄るからさ喉乾いたでしょ、うん、今日暑いからね脱水になりそうだねうんとりあえずここから出ようか でちょっとでも不安のとこは降りて押すこと。はいまっすぐねはいおお面ガタガタ言ってんな わねで右車線によって前の車と一緒うん車線変更怖っ曲がったらすぐ左曲がったらすぐ左 前の車と一緒ですささささいいねはい加速カ切った加速加速あ止まったあね 大丈夫かいおいオッケーもう気持ち強めにアクセル煽ってもいいかもねアクセルは煽るうんアクセル開ける開けるうんこういうこと <laughs> アクセル開ける <laughs> ちょっとちょっと暴走しないでくれよもうちょっとギア上げた方がいいのかな、うん、なんかエンジンがうなってるような気がするからじゃあそのまま左に入っちゃってはいああああああ 上げた方がいい、こういうことか。まあ、その方が。わ、視聴者さんじゃない。え手振ってた。こんにちは。 <laughs> 今煽ってたの分かった。わんわんわん。そうそうそうそう。怒られてんのかと思って。 <laughs> いじらって。おお。しろ、しろ、しろ。しろ、しろって。細い。ああ、ちょうどいいよ。流れに乗ってるいい感じ。 いいねシフトダウンうまいねエンジンブレーキねドゥンってうんそうそう言い忘れてたけど、はい、今日は佐野ラーメンを食べに行くツーリングです佐野へゴーイエイエイイ今日行くところはなんかすごい人気店っぽいよねああね僕が調べましたそうダリアンさんの が一番行きたいと希望を出したラーメン屋さんに行きますダリアンさんは職場の同僚です目の前に座ってるゆっこ先生がよく変顔するからそれにつられて僕も変顔します <laughs> サイレントで変顔してるだけだもんね <laughs> 本当笑いこらえるのが必死だもん <laughs> いや雲が大きいねえ、うん、いいね気持ちよかばいこのね 街路樹もいい感じいい感じいい感じもうちょっとだあとよねあと1 0キロもないよおマジでうんレッツゴー右折カついてる俺ついてるよナイス右折イエーイ Thank you うっ、うん なありますよ書いてある書いてあるああこれね営業中ああれかうわバイクいっぱいあるどこ止めようかな奥はいっぱいかうわすごいねお疲れ Yeah. やっと目的地着いたね無事に、ね、うん、よかったよかったじゃあ旅に行きますか行きましょう コクがあるんですけども鶏ガラのねうま、ん、みがね、うん、ああこのチャーシューはホロホロですようまそうですねあ皮はね割としっかり厚くて美味しいですね確かにもちもちだねハッピーハッピーはい、はい、今だ今うんオッケーオッケー 右折信号出たから行きまーすさあ行くぜ大丈夫ゆっくりでよというわけで佐野ラーメン美味しかったね美味しかった他の佐野ラーメンも食ってみたくなるね確かに多分ちょっとずつ違うんだろうね、いっぱいあるもんねお店ねなんかほんとあっさりなんだけどうまみ成分が半端なかったよねそうね <laughs> よかった初ツーリングで美味しいものが食べられてよかったね もうね昇天するかもしれない <laughs> このまま行っちゃってるうんわガタガタいってるギア変えてちゃんとギア次に向かってるところなんだけど、はい、ここから僕知りません佐野サービスエリアサービスエリアおいいですねえ 高速じゃんちょっと高速なるの乗らないたじゃんと思うじゃんおなんとねはい一般道から入れるんだよ へえー、あそうなんだ結構高速エリアとかサービスエリア好き多いもんね俺もそうだしあそうそうねやっぱご当地グルメとかあるからねそこでしか食べられないみたいな、ね、あいいですねレモン牛乳ソフトってのがあるのおおまたいいですねそれはさっぱりたぎるね <laughs> だいぶたぎりますねそれは <laughs> たぎるおおおお 堂々っぽいなすげえところすげえところですねいいですねいいねあー気持ちいいねいやー開放感ウインカーがついてるウインカー難しいあでそこ止まれを右折してくださいはい、はい、お来てないおい 次はもう間もなく右手に駐車場が出てくるからはいはいはいおっ全然違うぜ右右オッケー。はい、お疲れ。う <laughs> ん ここがもうサービスエリアだから入り口すげえ本当だサービスエリアだなんかさ高速乗らずに裏口から入るってなんかちょっと悪いことしてる気がしない、ね、やらしい <laughs> ね はいということで佐野ツーリングダリアンの行動デビューの会がありがとうございました以上で、はい、今日は終了となります佐野パーキングエリアでラスト美味しかったですね美味しかったね、ねあれ奇跡の味だわ <laughs> みんな食べに来る理由がわかるね、ね、うん、初行動行動デビューの割にはしっかりと落ち着いて 走れてたと思うしそれが聞けて僕は一番自信になるやつ <laughs> 自分じゃ分かんないからねまあそうだよね、最初に決めたコースを予定通りこなすことができたのでありがとうございます全て上出来案内してくれたおかげだよ <laughs> イエーイ <laughs> じゃあ帰りも帰りもね安全運転で、家に帰るまでがツーリングだからねああ家に帰るまでがツーリング <laughs> 頑張って帰りましょうはいそれじゃあ皆さんまたねまたねバイバイおお蝶がお蝶々右ですはい曲がります飛びます飛びます飛びます やってえよ先生ありがてえ俺は楽しい、うん、多分一人じゃここまでできなかったわああよかったようんこんな楽しめてなかったと思うしね本当うんうんと事故だけには気をつけてそうだねそうだね <laughs> 鼻鼻出ちゃった鼻ティッシュるティッシュいる <laughs> 大丈夫自然乾燥する <laughs> 民間つきっぱなしですおっと